كما تستوجب المهدي بوها عليكم الجزائر ماشي ليكم لما مارش ريال ابي جايه فنمات هسا قلت لا مارش كيف قايت يا اون مارش ابي جايا باش يفهمدو كرك جات الجزائر كويت مسيره عماليه في اللي تخص كل قطاع قطاع الاداره قطاع لو بور لي زونتربريز سونيل غاز سناتيك يخدم من فرنسا قرنك هو وول الجزائر نعم لكن نحو جرام لا لا لا ترونزيتوار ولا سبيسياليست بغان الشعبات سيفرون واذا ولدني خدمنا سا بالعربيه باش يفهموا كاع الجزائريين الشعب عمال بجايه كل القطاعات التعليم الصون الغاز لو بور عيطوا خرجوا خرجوا كل يوم ما يقولوا حنا هما الجزائر حنا هما الجزائر الخيارات تاع الجزائر تاعنا حنا يقروا مصير البلاد هذه ما يستحقوش واحد اخر يهضر باسمنا لا لا انتقاليه لا عقليه حكومه شعبيه اللي خدمت في كل دوان السياسيه صحيح شوج مو راديكال شوج مو راديكال اللي خدمت راديكال بوالا الناس العمال هما يديروها حنا العمال قادرين على البلاد هذه يا سيدي حبسنا روحوا سيروا البلاد هذه ها روحوا سيروها عاد رجال الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء